Saluton Johannes. Saluton Eva. Pri kia ni parolos hodiaŭ? Pri hejma automatigo. Do ek al la kernpunkto. saluton con la centnaudec tria episodo, se mi bone memoras. Yes, <laughs> centnaudec tria. bone. Uh, mi petas ciuin kiui ancora uh, ne tiom stias ciu ausculti au ne, uh, auscultu. <laughs> <laughs> estas la epizodo uh, eh, pri uh, pri la afero pri kiu mi neniam pensis ke mi tiom interesiĝos mi pensas ke uh, eh, estas iomete malfacile rakonti ĉion kion ni uh, dum jaroj eksciis pri la temo kaj plej verŝajne la la tuta epizodo estus iomete chaosa set ali flanke estas vere io kio um, uh, to vere placas al mi kaj ankaŭ ankaŭ vere ravis min de de tio kiel ĝi funkcias kaj uh, do se vi uh, se vi ĝis nun pensas ke la hejma automatigo uh, egalas Alexa kaj nenio plu tiam uh, tiam vi ĵus eh, tio ne veras kaj uh, eh, kiel jes kiel Alexa aŭ similajn solvoin, yes. uh, por ni tio ne estas vere <laughs> mm. automatigo kaj ne estas tio pri kio ni volas paroli No, ja, so tia, es ja, jam de jaro, oni parolas pri tia, ja, ferro, kiel, de ajoi, au interretto de ajoi, kai servoi, kai, do homoe parolis pri lertai fridujoi, kiu iel uh, sendas al vi messagion, kion vi ancora devas aceti. Fakte tio, tio ni uh, ancao vidis, kiam ni sercis novan fridujon, hmm. ni havis onu etan fridujeton, kiu... Fridujeton. Uh, <laughs> yes, kiu, kiu tiam trenis vin che <laughs> ci sti stia meta to la problema è sti che uno pota la supo ne ne risalti frituio che <laughs> ti oggi è sti frituietto che che ti ni pripensis anche o yes, torcio ni vola sla intelligentan lerta kai äh, da in tempo di ili ne estis lerta ili fakte ne estis lerta ili shinigas esti lerta ili havis red connector und kamera eh. und <laughs> yes so das ist die stulta äh, eh, stulta solve fakte ki povus esti multe pli bona kai kai tamen äh, la afero estas ke Ciui tiu apparatoi, ciui havas eblezon usi retconnecton, uh, kai nun tiu ret connecto eh, bezonas iomete iomete difinon char la ret connecto eh, ne ne presignifas ke la informoi de tiu aro forlasas vien heimon. Ci simple, mm. estes connectita kun la aliai aroi in via heimo. No, ja, po kio. yes. la... Kai, eh, yes, kai, kai play ofte estes tiel ke, ke la Eh, fa eh, eh, fabrico au la produttanto e faras ion ion tian ili faras ian example friduion metas tien la cameraon, on kai faras la apartan applicajon kai lasas vin rigardi alla friduio hmm. iam ein to fakte ne temas pri ia ia speciala solvo au io io kio vere havus ian ian grandan senson uh, se temas pritio tio ke la nura afero kiun tio tiu uh, aparato capablas estas shalti ian au do connectiti per ia iam longe conata technologio kai kai ne donas ian kroman valoron. Hmm. But, yes, es es kroman valoro, se vi, eh, se vi de la vendeo po vas uh, eh, rigardi, ču angorau, es es lacto in la fridujo, au, au ne plus kai vi rekonas a estio estas lacto tio estas la Es hat ah. ankaut hier am hier kiom kiom mult ankaut ist das en la lactos catolo. Yes, uh, do alia afero ist das uh, eh, ist das ke existas eh, kai non mi parolas fakte pri la pri la solvoi qui ist das mult oble pli costai kai kai uh, faris un unu pason plian ke exemple mesuras la uh, eh, eh, au scanas la curo codo in mm -hmm. facte personas eh, tamen play of the la la multipli da laboro de la homo i qui mhm. das la agen enen oh, vere consequent uh, noti qui estis el prenita qui estis uh, el donita alla fredu kai uh, kai cio tio povus fakte funkcii multe pli bona, sed, eh, sed simple tiui, eh, ne faris tiun kroman pasion, ke ili uzu ian, ian observon de la kutimo ja u ion tien. No, ja, so tio es es, tio, no, tio lertai, yes. tio lertai fridujo skeptis. Por la lerta fridujo mi pensas ke ancora Eh, necessus iom da tempo kai uh, eh, lerte fritui en eh, estas vere uh, almeno de mi ancora ne vere estas considerata kiel parto de la intelligenta uh, intelligenta mm. domo char uh, la tecnologio uh, yes existas uh, povus esti pli bona uh, sed simple ancora mi ne vidis ian ideon kiu uh, usus uh, ion ion tio che che tio vera sta bone farita bone funzionanta Ok, da ist das generale Laumila Problem, okay. Äh, eh, da ist das multi firma qui äh, eh, ihr mette havas ja ein äh, eh, lert hey mein äh, äh, sed äh eh, ciam das tia insula afero exemple existas de de plura firma existas äh eh, lampoi kiun oni povas diri per ia telefon applicajo Mhm. Kann ja an Kau was per Schaltiloi kien hier wäre was Avantage und Keller Schaltiloi und Bonnie was faktisch Luigi hinein. Alla alla Muro kai äh eh, es äh, tut flexibler kai die haben die was Schalti mal Schalti la Lumoin eble anca ia in scenoin, uh, eh, do, exemple, la sceno vesper mangio, cae, no, la sceno... Yes, do, uh, tie, tie oni sveča ofte uzas tien vorton sceno, kaj tio estes agordoj de la aparatoj, mm. Eh, kiu mm. uh, havas ian nomon. Mm. Do, exemple, tiu uh, sceno vesper manjo signifas, ke eh, lumas plene la, la lumo super la tablo, manjo tablo, kaj ciu alie lumoi en la tuta tuta logeo estes mal saltitei. Cai estes ia vespera legado, cai tiam oni havas la uh, la lumon ĉe la sofo kaj denove ĉu alia lumo estas malfaldita mm. oni povas tion fari per unu klako kaj tio eh, au ni havas ekzemple uh, scenon uh, bonan nokton kaj tio uh, malŝaltas ĉiujn lumojn in aparatojn ĉiujn ekranojn kai uh, kai tio estas uh, vere per unu klako. Oh, eh, eh, ne, ne klako, sed unu premo de schaltilo. Un, yes, un, un mm. premo de schaltilo. Yes, de, mi fakten es sias, ču tiui sistemoi, kion eh, oni povas aceti, do kia tiel, de, Philips, o des, de Ikea, ču ili fakte tian, ion tian kapablas. Mm, pensas ke... Uh, yes. Do oni havas tion scenoin, kai, sed simple la sceno mal schalti cion, Äh, hm. tion minus tias ĉu ili hm. nu jes äh, do tio estas äh, fakte nun la la demando kion kio estas automatigoj kion oni kion oni volas havi aŭ kio estas utilaj do unu tio vere estas tre praktika en la ĉiutaga vivo ke vi havas ĉe la lito ŝaltilon kiu ŝaltas aŭ aŭ malŝaltas vere ĉio en lampojn en la loĝejo kaj vi antaŭe ne devas iri de chambro al ĉambro kaj malŝalti la lumoin No, mm. Mm-hmm. jes, kaj nun eh, eh, la, la celo de tiu ĉi eh, podcasto fakte estas uh, iomete paroli pri la home assistant, do la solvo kiu obligas tion fari kaj fari tion tion alertan, intelligentan hejmon. Kaj uh, multaj homoj diras, jes, mi havas Alexa uh, kaj mia Alexa capablas lydigi muzikon, diri al mi la veter prognozon, kaj kapablas šalti mal šalti lumon. Au, uh, eh, ali homo diras mi po vas vere, mi usus de tio maximume tiu šaltadon da, de lumoi, kaj uh, mi ne bezonas. Mhm. Kaj, tio estes, mi, shatus šatus substreki tion, ke ke heima automatigo au uh, inteligenta heimo estus multe pli ol la lumoi mem. Do tio che oni per un butono shaltas la lumoin, tio facte ne estas intelligentezzo. no, es intelligentezzo, es es es eh, es es eh, eh, tio estas unu paŝo al la hemo, Set uh, sed eh, nur unu paŝo tio vere estas estas ege malmulte de tio kion eh, la eh, la home assistant uh, povas fari kaj uh, fakte nia vojo al ĝi estis uh, tia um, mi ne scias ĉu ni fakte parolis pri tio ke ni volas ion tian fari aŭ ne kaj uh, mi ankaŭ imagi en la podcasto ne uh, ni <laughs> kai uh, eh, tu ni vere si si un pli prigi set eh, set mi ciam tiel rigardis la yes intelligenta emo alexa no yes es das bella ludilo intelligenta ne es das uh, lerta e plus et intelligenta ja vo lerta kai eh, yes alexa au io simila es das bella ludilo set uh, por shalti la lumo in ne kai äh, iam kai ja anka was so viel multe da mal avantage dann iam parolis pri alexa in, una in unela unua episode mm. äh, kai na jetzt ist das exempel ist das interesse alexa ja äh, fakte Chion äh, registras äh, attentas, attendas tu äh, estas tio äh, tu tu äh, wie al parolas gin kai estas äh, fakte in äh, in germania unter du jaro ist äh, äh interessa ähm äh, interessa jujo in cortumo char do estis ähm estas mal permessite pola polizo kaše instali mikrofonon al via logeo. und kaj ist das generale mal permissite set. Se wäre es das tretre grava se oni povas petio etio eh, äh, eh, eviti tretre gravan crimon. tiam eh, ähm, äh, tiam juĝisto povas permessi alla la polico tion fari sed tio okazas tre tre malofte kaj ähm, set, äh, kion la polico faris ili simple petis de Äh, Amazon la registrajo in de Alexa. Mhm. Mm Kai tiam äh, la cortumo o la jugeo jugis ke Yes, tio esas permesite, cha tio, tio nili ne prenis de la privatezzo. Cha äh, la, la homo starigis liber vole plen constie mikrofonon alla logeo, kai liber vole plen constie Äh, äh, sendis es sind das so mein la signal al all ja äh, firmao kaitiam äh, ne das en la privatezza sfero kai äh, es dort hier ist das äh, la grande problema de ähm, ti ai alexa sistema i to es oni oni ancora devas devas fakte diri che existas plurai existas uh, Alexa, existas exemple OK Google, kai uh, kai existas uh, exemple tiu Home Siri au au ia similai, kai uh, ili ankaŭ vere varias. Uh, Alexa, kiel vi diris, uh, ciam ili ciun sonon cun di audas en via logeo sendas alla uh, eh, alla serviloi de uh, de Amazon kai prilaboras ilin kai tiam ili eble trovas ian uh, ian parton de la uh, de la frazo kie vi alparolas Alexa kai tiam gi komencas uh, mm. labori gi ankaŭ scias ke Uh, rekonas ekzemple sonojn en la reklamoj, kiuj estas en la televido. Do, vi spectas televidon, kai eh, <laughs> venas reklamoj, kai ili scias lau tio, kiun kanalon vi spectas. Mm. Kai eh, ili scias, ke se estas tia reklamo, kai en tiu reklamo estes reklamo al Alexa mem, exemple, ke tiam eh, gin ne mendu la, mm. <laughs> la, la in da. es, es, es, problemoi sufiĉe multaj kun tiu, kun tiu Alexa. Do, estas... Eh, sistemo OK Google eh, eh, exemple funkcias tiel, ke ci ne auscultas, do, ci ja <laughs> devas ausculti cion, char ci ha, esta shaltita puncto fino, ci, audas mm. la, eh, kio uh, ocasas en la circavajo. Se ci ne sendas la datumoin al Google, mm. kai eh, ci eh, prilaboras tiun sonon kiun ci audas, en la loca eh, en la tipo en la en la computileto kiu estas ene de la aparato kaj en la momento kiam ĝi tiu tiu loca computileto diras mi audis ok google tiam mhm. ĝi mm. tiam ĝi komencas registri uh, la la sekvan ordonon kaj tiun ĝi sendas al Google kaj tiam tiu prilaboro de tiu ordono okazas yes, yeah, mi, mi scias kion kion Alexa exakte faras sed ŝajnas al sendas sendas, sendas cion. cion yes eh, ist uh, tio en la mm. prelego en uh, dum tuto to, to, ciare mm. eh, au ah, pasintiare fakte uh, kai kai ok google faras tion ke ili prilaboras tion uh, tion sonon ĝis kiam vi ne diras tion uh, no es das fakte es das jetzt ist der tamen rest das lass problem okay eh, tio äh, eh, tio systemo hier se ili es das ihr connectita al al via äh, eh, heima technicajo ili anka es das nur alia us interfazzo al tio kion wir am hava sie provas schalt die lumen au mal schalt die lumen au la radiatoron au ne kai ähm, Eh, set gine eh, havas ian ehm, eh, gine vere po vas automatigi ion eh, por eh, au, au, vi, vi ancora ne, ne po vas fakte el pensi ian automatismo in kai ni mm. parolas pri automatismo tiel ke eh, eh vi diras a ah, ĝi starigu vekhorloĝon uh, eh, ĉiumatene je la sepa no, yes, jam, tio eh, estas estas jam automatigo no, tio estas eh, jam automatigo aŭ ripetata afero sed uh, sed kio estas la mi grave estas ankaŭ pripensi tion ke tio ke vi ion ŝaltas malŝaltas aŭ au aŭ ordonas al viaj hejmaj aparatoj per la voĉo tio estas de nove nur parto de la uh, de la eh, lerta hejmo ke vi vi volas tiun automatigojn havi kaj tiu mm. automatigoj signifas ke lau iai observo e lau iai agado e quin vi faras gi reagas al eh, al al tio do exemple um, ni havas eh, ni havas ehm, tion eh, ni havas exempla ve korodon ve korodo eh, estas tiu tage uh, sed nur se estas labor tago kai se ne estas feria tago uh, anka de la semajno tion tio aŭtomatiko anka kapablas rekoni mhm. ke estas feria tago ehm, uh, estas alia ki u po vas eh, et au automatiko po vas reagi al cio ebla au tiu al tiu sensilo ki un vi havas en la heimo au au eh, ki uh, ech ne estas en via heimo to po vas esti ke automatiko i sur la malfruigio de la trainoi en via loca stacio hmm. ili po vas reagi alla uh, al tio chula suno jam jam subiris au ne kai ciu eh, tage tiu tempo facte shangigas kai tiu automatigoi tamen capablas esti precisa e la utio kiom eh, kiel suno eh, sun subiras au kia temperaturo estas ekstere kia humidezo mm. humideco estas ekstere au ene kai uh, do tio ĉio la automatigoj povas fari kai kai ne ne pre eh, la ordono de vas uh, eh, anka veni kel parola i ordono i tio es grave anka diri ke ke tio es de nove kroma pašo Äh, tio uh, parola e ordono ja anche la mi es so fich absurda da tio. <laughs> no, uh, mi fakte chatus havi anche tu in in ordono in set uh, äh, almeno parto do, io mette mi chatus provi tio. ni neni am Alexa o OK Google char yes vi uh, vi jos set, set ja mi chatus uh, ion tian provi kai instrui nian heim assistanton uh, eh, ancau paroli esperante. Mm. <laughs> Fakte, ni jam provis ancau tion, sed pri tion nieble parolos <laughs> iomete pli Nu, no, eh, es esas, esas nun, don la... Nea diris que estes plurai firmae quiui havas iain, tiaien äh, solroin, exemple Ikea havas lampoin, kai schaltiloin, kai, kai, kain alian same Philips, kai, estes, kai, kai firmae quiui vendas tiaien sensiloin, exemple äh, temperatur sensiloin, humidetz sensiloin, au anko sensiloin quiui detectas chu fenestro ou porto estes vermita, au mal vermita, kai, Mm, es hat mancas ia uh, systemo, au do uh, ne, mancas, et es das <laughs> es das chiam ili kion ili ne ha was ti vi famaoi es das ia sistemo ki vi permessas al fari ion sens havan kun uh, kun ti vi uh, apparatetoi schaltiloi sensiloi kai lampoi au uh, uh, do exempla mi diras mi tiras la exemplon kiun uh, kiun mi vidis en la vendejoj to IKEA alvenis al tiu uh, al tiu mercato kun tiei uh, aferoj kaj vendas la lampojn to ampolojn uh, lumojn oh, mm. loedo lumojn loedo lumojn jes mm. vi volas aĉeti tian uh, tian lampon uh, ili diras bone tiu ĉi estas la ampolo lumo kiu Eh, kiu uh, estas intelligenta, kiu eh, kiu eh, havas la diversain diversa color uh, color de la lumo au de flava gis blanca au simple ciu e blai coloro in cui mi povas imagi kai ehm, oni povas stiri la helecon kotopo set ciam kiam vi volas uzigin vi bezonas uh, aceti tiu trat free ponton Yes. Mm. Kai mm, kai vi uh, diras bone mi volas ti en uh, ti en uh, vi acetas IKEA uh, eh, ti un pontoin eh, ti un ponton ti un aparaton ki ustiras ti un lampoin konektas tion kai cio bele funkcias mm -hmm. uh, tiam vi iras alla alia vendejo kai vidas ke uh, exemple la um, mm, nesias Bosch vendas la la sensiloin, kiui diras, ču vi havas la fermitan au malfermitan fenestron. Kio estes ege al multe costa simpla afero, estes facte du magnetoi, kai uh, eh, vi gluas la magneton alla movigianta parto de la fenestro, kai alla cadro eh, de la fenestro. Mm -hmm. Kai se la magnetoi estes proxime unu alla alia, tiam uh, eh, ci donas la signalon fenestro estes uh, fermita, se la uh, magnetoi estes forte unu alla alia, uh, ci donas signalon fenestro mal fermita uh, eh, compreneble tio ne havas ian rilaton, ču la uh, vitro estas ancora o enum mhm. mm ne? Yes, mm, mm. Eh, tiel funkcias estas facila, Uh, kai vi povas aĉeti tion malmulte koste, sed ĉar estas alia produktanto, vi bezonas tiujn sensilojn kaj vi bezonas denove tion ponton ki mm. un ki eh, kunikas tion kun via sistemo kai eh, ci am vi ricevas anka ian aplikajon ci ki es apartenas al tiu ponto ki vi registras vian ponton kai ti vi havas en la post Unu un por la lumoi un duan an por la eh, sensiloi te unu firmao, o estas es fenestrai tria uh, mm. applicajo con la uh, uh, uh, de de temperatura. Kai fine vi havas fakte plenan po de applicajo qui kai plenan tomon de sensilo au aparatoi qui ne kunlaboras. laboras. Ja, fine ne havas so mankas la, la sistemo, kio kunigas uh, gin, kai al vi fari sen sabai na ferroin. Yes, kai just tion faras la, uh, la sistemo Home Assistant, kiu fakte estas la eh, la ehm, eh, malferm fonta sistemo kaj estes -hmm. uh, eh, estas sufiĉe multaj homoj kiuj laboras fakte mi pensas ke pasintiare ĝi estis eĉ eĉ unu el la sistemoi qui havis la play multe da con laborantoi in la mondo 63.000 sest tri mil con laborantoi do es es vere homoi homoi iam contribuis al la sistema do es es wäre uh, eh, tio es es vere, vere mirinda afero do tio sistema es eh, ec estis en la jaro 2003 do teorie oni povus diri ke ĝi ne estas tiom eh, tiom maljuna sed uh, samtempe ankaŭ ne estas unua jaro eh, kaj vi ne bezonas pruvon ĉu ĝi funkcias aŭ mm. ne ĉar ĝi ja funkcias kaj uh, ene de uh, ene de tiu tempo ekde kiam ĝi ekzistas vere uh, ŝanĝiĝis ene de ĝi ĉio pliboniĝis mult oble. Do, ka ni usas ci nun dum tri jaro, e cio, ne? Pensas, ka eic, kvaro eble. Hmm. Do, uh, nija historio, <laughs> kio ni alvenis al tiu sistemo, est stia, do mi commensis paroli pritio, ka mi nesies cio ni parolis pritiu sist... Uh, ka ni volas ian tian sistemon, ka ni provo, o ne? Uh, tion mi ne plume moras, set plei versaine jes, kai mia... mia pozicio tia tempe estis do pu jes por salti la lumajn ni ne bezonas tian ludilon Gai hmm. kaj eh, tiam uh, Johannes iris al la konferenco, kiu okazis en Stuttgart, kai mi spektis tiun konferencon äh äh uh, uh es ist hier sie fina konferenz kann mi mi fakt spontane iris hier mi vidis ihr kehrt ihr krasis kai ili fa ili faris okupigis brick programado der arduino ich hat hier äh komputiletoi kai anka havis parton por heim automatigo kai es kai mm. Äh, hm. eblis anka spekti äh, distanze hm. kai mi ne estis tie sed mi distanze spektis mm. Hm. kai äh, estis unu persona quiu havis prolegon tie, cae parolis pritio, ciel li instalis eh, heim automatikon in lia heimo, cae cia mi holis revelis <laughs> de la conferentum, trist, mi volas tion, <laughs> ni paru, ni instalu, eh, mi nun stias ciel mi volas fari. Eh, do, la, la, facte, la, kialo kiel li kiel kiel persvadis min uh, uh, tio daure ĉe ni ne estas solvita <laughs> tio ah, daure ne yeah. ne havas la automatigo sed uh, eh, yes, por tio do uh, la uh, la clarigo kiun tiu preleganto donis au la exemplo kiun li donis estis uh, estis Eh, li eh, kiam li iras eh, iras tushi Ciam est as almo fermita fenestro en la, en la banjambro, mm. au est mal varme tie, cai, uh, au ili forgesas la, uh, au ili forgesas shalti la ventumilon post la dusado, au iel tiel, cai simple est as ciam tiu problemo, ke en, en banjambro, ec est tiu, tiu mm. migra, mm. tiu Uh, kai uh, kai estas tute facile uh, se oni metas la eh, la um, sensilo kiu mezuras la humidecon se oni dušas tiam fakte tu humideco estas tute videble ke nun ju dušis en la en la banĉo mhm. kai tiam ĝi uh, ancora ankoraŭ iomete kai tiam ĝi ŝaltas la ventumilon Porque che mi ne dušas en tiu acha bruo kai eh, ventumilo ven, uh, eh, torniĝas ĝis kiam la humideco de nove ne estas en ja hmm. eh, sens hava sens hava nivelo No oh, yes, so tio estas uh, ja, jam in, in sufiĉe interesa uh, eh, aplikaĵo, sed do la problemo kiel ni ankaŭ ne havas eh, ĝin estas ke do ni devus fakte sufiĉe uh, su, sufiĉe au uh, äh, jas sufice draste shangi la elektra in installajo in della logeo kai do estas ne estas luita logeo luata kai la, logeo yes, kai la ventumilo fakte estas en en la muro kai do estas uh, simple mechanike sufice mal facile kai do se se, äh, se ni posedus la logeo au se estus nia nia domo tiam ni certo tion yes. Hmm. do eh, do tio estis unu el la afero kiu persvadis min ke mi pensis to jes mi mi tio malŝatas kiam tiu ventumilo en la en la banĉambro bruas kaj kiam ĝi bruas ankaŭ kiam kiam eh, neniu duŝas tio simple tiu ah, ĝi bru kaj estas bone ke ĝi ke laboras sed nur kiam mi ne devas aŭskulti tion hmm. Uh, yes, to uh, eh, tiam ni post paŝon pas, uh, post paŝo uh, iel iel la la sensilojn kaj ĉion kaj uh, kaj kio grave estas ke uh, uh, home assistant fakte funkcias kun kun Arduino uh, Arduino con Raspi. Mm. Exemple, no, anche yes. con Arduino può yes. Se, eh, Arduino ne, eh, eh, eh, Arduino può vas esti kiel sensilo au. No, yes, yeah. yes. Oni, mm. on, può vas mm. kun lavori kun Arduino, set eh, gia baso estes en la Raspi. Eh, può vas ah, eh, esti, può vas anche alia computiro eh, yes. esti. Mm. Do, eh, Raspi estes, estes uh, eh, computilo kiu fakte costas... Tu estes Raspberry Pi, estes la plena. Raspberry Pi, yes. ci hmm. ah, costas circa 60 euro in no, hmm, dependas dependas hmm. de la uh, de la eh, kun uh, kun varianto usas kai eh, oni povas instali tion uh, al ciui kiui timas uh, ke tio estas tro komplika vi laboras en la en tiu eta computileto, do vi ne detruas vien computilon. Mm. Kai due, mi successis tion fari. No, oh, yes, anca... Do, dio signifas, do... que se mi successis tiam ne timum, cae provu vi meme. <laughs> ne, set, a, do, vi povas anca jam eh, aceti uh, eh, uh, eh, antau installitan apparaton, ili, ili anca ecte pasintiare uh, yes. proponas tion. Tiam, esas mult, io mette pli coste, set, povas facile. simple apparaton, kio jam funccias. Yes. Tio havas tiam la problemo, kun, kun tiu Raspberry Pi uh, solvo, ist das unu äh, interesa afero äh, fakte aldonis al tiu rasp äh, Raspberry Pi to Raspberry Pi estas ja tiu eta komputilo ist das so granda kiel mi ne scias äh, äh Estas okfoje kvin, eh, äh, yes. sep centimetroj od naŭ. Do ĝi etan etan skatolon kaj okay? kaj und äh, oni povas eh, ankaŭ facile ähm, Connecti äh, ihr ein äh, die havas hier ein Stiftoj kaj vi povas ĝin fakte äh, do ähm, äh, äh, vi povas aldoni äh, Chroma kromajn Partoin Kai existas tia parto äh, tia parto por G äh, Q alparolas ĉiujn tiajn Centrates die tireblajn Äh, lampo en kachiu in tiu in uh, äh, sensilo das ist uh, tio kio ist das tiu bridge factor, en yes, kiun, set, das tiu ponto de, tiu eh, set ist das po por chiu ja por multai ti uh, ti produktanto yes. di po was tion kion mi diris hm. la exemplo ke oni bezonas tion de Ikea oni bezonas tion de Philips oni bezonas tion de Bosch de oni Xiaomi, bezonas de, Xiaomi hm. uh, tiam oni ne de tiu produktanto in einan uh, tiun pontan mm. aparaton uh, kai cio estas alparolebla per uh, per la uh, per tiu ponto kiun vi mm. havas en via raspo Juste. kai da tiu estas granda granda avantaggio ke tiam vi povas uh, lampo en schaltilo en de multai produktantoi acetti kai ili simple uh, parolas kun tiu cromajo por uh, via Raspberry Pi kai TL ankau äh, Home Assistant kai tia äh, per Home Assistant vi povas usi la signalo in della sensiloi au vi povas sendi ordono in alla lampoi mm -hmm. kai tio estas suffice utila fakte yes mm. Hm? kai tiam fakte vi havas vere tiun eblecon uh, kunigi eh, kaj fari tiujn ordonojn laŭ la kondiĉoj eh, kiun vi havas do um, ekzemple mia plej ŝatata <laughs> ekzemplo estas eh, mia elpensaĵo kiun ni havas ĉi tie en la uh, en nia loĝejo kaj tion mi ege ege ŝatas kaj fieras pri ĝi mi elpensis ĝin <laughs> estas do tiui shaltiloi por la por la lumo havas uh, havas fakte cheni ni kvar butonoin estas fakte uh, eh, tipa shaltiloi uh, eh, Philips vendas yes, tiu, ili mm. havas kvar butonoin kai ni agordis stiel ke unu uh, šaltilo estas, estas šaltas, mal la lumon, kai uh, la subashaltilo ciam havas apartan uh, eh, und jetzt fakte qua butono ist das uno por mal eh, schalti uno por mal schalti kai ti dualia ist das uno por pli heligi kai mal pli heligi kai do mi diris die Fakte ne besonders du Button und Pauschalti kai Malschalti da so so wie das Uno Button und wie Premas Gin kai la, Lampo ist das Malschalti da das ist nicht was Schalti kai äh, Sergi ist das Schalti da hier das ist nicht was Malschalti yes, kai, kai, ni gar nicht Uno äh, Button und gar Uno Button und kai die Button noch chem havas tion apartan funktion kai mhm. Eh, kai la funzio che un eh, nia, un eh, ia saltilo en la en la cela en ireo havas estas che uh, se ni foriras de la heimo kai mi premas la la suban butonon tiam ciui lampoi en la tuta loggeio malsaltiras, kai krome, Eh, la assistanto controllas ĉu la fenestroj estas fermitaj kaj se la fenestroj estas fermitaj tiam ĉi dufoje blink eh, eh, tiam la lumo en la uh, la enireja halo dufoje blinkas uh, verde se estas fermita kaj dufoje ruĝe se estas malfermita. Mi ŝategas tiun esprimon enireja halo. Do tio <laughs> estas uh, en... metro kvadrata. <laughs> Naja, ist das hier, ist das Tio Eta Chambrook hier, ist das äh, via, via Garderobo oder via... Tu personale passate per me di nomas cin, foio chiaro di nomas cin in enire ia hallo. Kai hier ist das Lampo, Kai Tio Lampo, äh, äh, mal, mal longe blinkers verde, äh, se Chiui fenestro estas schaltitai, also wie vor iras, wie premas Tio und Butonen, formal schalti und Lumon, Kai se ci blinkas verde, Unfreie, vi prova simple foire, se ti blinkas ruĝe, tiam was eh, rigardi sul ecrano kiu fenestro estas ancora oh, simpla eniri kaj kontroli mm, eh, kiu fenestro ion, ancora ion estas preta eh, por fermi es kaj tio estas sufiĉe eh, ne estas io kiu estas tium... uh, tiom mi dirus ke ke uh, es estas estas sufiĉe praktika hm. ĉiam uh, hmm. ni foriris de la heimo, mi ĉiam uh, intense circa iris tutan uh, tutan lojeon oh ja kato feature iris kapen have tu mi fermis la fenestron di yes kai ti tu tu sento posta che moni estas dec metro in for de la domo uh, mi ne controlis fenestro in tu mi vere ci on fermis to tio tio tio estas vere bona che che tia simpla afero Eh, donas Alvila la eh, to clareton mm. vi ne devas ant eh, do yes vi hast hastas ala ala traino kai kai vi ne volas perdi la tempon kai yes oni povas vivi anka usantio se des sufiĉe agrable grable mm. kunji Yes, kai dort hier hier hier die Ankauffahrer die uh, Sony vor ihres die schaltet das uh, Automatikon ke la Lampoi automatisch haltiju tiju vespere kiam exterre est das mal helle ka iam äh, circa noctumese ili äh, mal schalt tijas do almeno kel kai lampo in la lugeo tirke äh, aspekt das äh, quasi esto est das äh, äh, io heime yes. ka tio automatismo fakte mal schalt kiam oni mane entschalt das äh, ian lampon de nove mm -hmm. kai äh, dort hier ist das ankaut hier Äh, praktika afero kai no jest to tio estas uh, ex, simpla ekzemplo kion oni provas fari kun tia automatigo do intertempe ni faris sufiĉe multajn aliajn aferojn Jes, do ne mm. diris, ke ni havas tiun, uh, tiun asistanton do tri au quaria... Tri quaria aroi. Kai, kai uh, do, ni havas nun la, la mezuriloin por la, uh, por la temperaturo. Mm. Uh, ni havas kelkain, kiu estas en la ĉambroj, kaj tio fakte estis unuaj sensiloin uh, sensiloj, kiu ni aĉetis, uh, ĉar jes tio estas agrable sti, kia estas la temperaturo mm. kaj kia estas la humideco en la ĉambroj. Uh, fakte ties oni regardas, uh, oni vere uh, bone povas sekvi uh, uh, sekvi kiu estas ah ne kiu estas en la ĉambro se iu estas en la ĉambro kiu estas uh, kiu en la ĉambro mm -hmm. do uh, mi diris ke eh, ke la humideco estas ege bone videbla ŝanĝo de la humideco se la se iu duŝas tiam vere la humideco yes, oni kuiras a yes. Uh, yes, tiam la humideco iras iras supren saltas mm. same estas Eh, uh, rado. Se oni faras la teo, oni vidas, ah, yes, ci tie estis teo. Mm -hmm. <laughs> Tiam vere, ancao tio est suficio yes, bona. havas, do, devas ancao diri, oni havas ekranon en la, en, en ia granda manjo, super, super la manjo tablo. Ni ne havas la televidilo, ni havas la Ja, <laughs> was hier Ekran und Kai kriegt hier in Fakte wie die äh, Dollar la Staton de la Doni. Da äh hm. yes, du Ekran und Fakte äh, Fakte ein nicht äh, por ali ja Kialo, ni volis havi la, la bildo kadron, kun la, kun la fotoi, mm. kai uh, ni uh, eh, cesis uzi la malnovan ekranon, acetis uh, eh, pli bonan ekranon por la laboro, por la komputiloj, kaj tiam ni havis un kroman ekranon, kaj diris, to eh, bone, ekranon ni pendigas en la, uh, en la uh, chambro, kaj tie ni povas... Uh, fakte ni konektas tion kun, kun raspi kaj mm. uh, tiam ni povas fari tie kaj ni vidas tien la bildojn kaj tia in aferoin. Cae, uh, iam li connectis tiel uh, la raspi kiu montris la staton de la heimo, mm -hmm. <laughs> uh, eh, montras la veter prognoson, montras la uh, eh, to tagan, semainan, ci montras kia estes la aer qualito extere, kiu estes mesurata de aliei homoi, cae kiu disponigas mm -hmm. tiuin, uh, tiuin informoi. Eh, ni exemple ankaŭ havas tie la grafeojn uh, pri la evoluo de de corona. Ja, ich kann nicht vor Tio ist das hier mit der äh ihr mit nun ihr mit der Frustrigkeit, das Frustrigkeit ist. Die am Longtempo ist das Frustrigkeit, haben ist das Ja, der lange <laughs> eh, ne wäre gar nicht. Yes, mir regardas äh schar das äh ist ist das Interesse wie die Tion Kiel che da ora è plus e mm. sorprendente questa vera terrore. Ehm um, set ni po, eh, oni ti questo esempio che oni anche ti in in povas ti è segreto. Vera se è io en la i eh, i i grafeo in la in la reto che un vi chatu segreti o Cio o ti è plus. Che vi in azione no. Yes, exactly. Mi ne sti. <laughs> Ti <laughs> no, mm. Yes. Ehm No, kio ni anko havis dum ium da tempo, kund kio ni experimente, sed nun dum la, dum la coronavirus da tempo, ni ne plus faras, tion, ne, eh, ni havis tie la, em, Äh, la sequai traino i qui for, for veturas de äh, au, la sequa traino al ia celo al ia celo in en do mm, ni tie ki ofte veturas exemple la, la äh, sequai traino al nia laboreoi au al la zo zo zo clubeo das uh, so es das uh, kreativ ankau es so viel praktike chani povis ankau wie die chu uh, es das mal fruijo Da, es ist dir, mm. es ist dir indikite, kiam estas sekva trajno, kiom da uh, kiom uh, kiom da fojoj necesas uh, ŝanĝi, hmm. ĉar mm. estas foje tiel ke foje estas la, recta connecto, kaj foje estas tiel ke vi devas du aŭ tri foje ŝanĝi. kai tiem vi vidas ke la sekva traino estas tiu kun tri ŝanĝoj to mi ankoraŭ havas dek kvin minutoj mm. kaj tiam mi prenas la sequan eh, eh, la postan kiu mi ankaŭ kiu mi ankaŭ faris la uh, signalo de de tio ĉu la trajno estas malfruiĝinta estas uh, mal trofi set kun mi pripensis fari erst das mi laula mal agordas mian vecolo, John. Mm -hmm. To exemple, se gi sias che estas mal fruigioi, tiam gi vecas min duonan horon pli frue, poche mi captu la pli fruan trainon. Sed la problemo estas in la praktiko tio ne funkcias, char kiam gi ricevas la informon, che estas ia problemo kun la trainoi, tiam estas jam tro mal fruhe. Kai. Yes, to... Eh, tiam tiu, tiu malfruigio po vas ekesti simple tiam vi estas mm. veca. Do tiam... Kai, iam eh, ofte, uh, iam ofte okadis, ke simple mi, mi uh, eh, foriris de heime, kai tiam en la stazio rimarkis, ke estas ia problemo, kion gi ancora ne indicis antaue, mm. simple, yes. ancora ne esis tiam publice conata. Yes, et tio ancau dependas en kiu stato vi loggas, uh, la... Uh, provisanto de la uh, de la publica transporto disponigas tiu mm. informoin kai uh, se gi estas uh, disponigita tiam vi iomete devas ludi kun tio kiel agordi tion kun la heima asistanto sed, mm. sed tio estas ankaŭ la la uh, exemplo kiel kiel tio mm, povas funkcii kaj kion kiun informo in ĝi povas provizi uh, de nove unu miei uh, sufiĉe ŝatataj uh, aferoj kiun ni havas en la hejma asistanto estas la vekhorloĝo do <laughs> Johannes povas konfirmi ke mi ne ŝatas veki <laughs> min matene kaj eh, mi havas ĉiam problemon kun uh, la do eliri el lito existas tiai eh, ti apparatoi, ti lumoi, cui vecas vin per la uh, eh, ecestanta forta lumo. Do, uh, mi stias che uh, es, mi che Philips estas tiu, uh, tiu mm. uh, productanto, cui faras tiai forta in lumoin, uh, vi po vas agordi vien rekordlo, John, vi teraz ke jela eh, sepa, mi volas esti veka, kaj tiam ek de la sesa matene, uh, gi to unue suficie mal forte, kaj poste pli fortigas, pli fortigas, pli fortigas la lumon, to komencas lumi, kaj iam jela sepa, estes plena lumo, kaj, uh, kaj uh, plej verŝajne tiam vekiĝis, Mhm. kai eh, tiam ancora venas la iasono. Kai ni havas ancau tian vec horologion, kiu funkcias eh, kiu uh, funkcias kun la iloj kiu ni havas en la hejma sistanto do la uh, ampoloj lumoj kapablas uh, tiun tiun uh, tiun ŝtupojn do de heleco ci ha, ili havas tucent quinde quina o tian, mhm. da eh, stupoi, kai uh, eh, tiam ni eh, agordas, ni volas vecigi e la seba, kai uh, tiam duon horon antau la desirata tempo, la lumo. Quadautu tiu virtuala sun, uh, sun levigio, levigio, No, tio estas, uh, eh, yes, tio, tio estas unu uso de tiui uh, eh, lumstirado do alia, kion mi, um, estas fakte la, uh, la contrao o la malo, estas la virtuala sun sub iro, kai tion havas fakte, uh, tion mi uh, trovas suffice uh, agrable, do tia lumoi, äh, de la lumoj es ekzistas pluraj eh, äh, variantoj de Es ist das tiuj, kiuj simple nur was schalti. ŝalti malŝalti, ekzistas tiuj, kiuj havas eh, agordeblan eh, helecon, ekzistas tiuj, kiuj havas agordeblan koloron, do tiuj was, eh, ajnan koloron agordi. Äh, au es estas tio kiun kiun ni ĉefe uzas das tio kiuj kiu havas äh, kiu havas äh, äh, deblan heletzon. kaj la ähm, ne la plenan coloran spectrum, sed, uh, sed la, do ni diras la temperaturo de la coloro. Es ist, de, wenn es eh, de tute blanca, eh, al iomete flavezza, rugezza, uh, eh, quasi auch hier uh, vespera suno. Kai, ähm, do ni faras in la tuta logeo, uh, ni havas dum tage, äh, Sani usa zum Tage la Lumon exemple in, in, la Labortablo und ja was gut Lumon et stum la Tago TMG ist das äh, in tio Planer Blanca äh, kiel Suna Lumo äh, au Tag Mesa Suna Lumo kai äh, äh, dum la Vespero die iom post iom changijas mal rapide alla ähm, eh, alla tiu flavezza do tio facte mm. estas tiu eh, scienze provita eh, eh, afero che la blu, blua parto de la lumo uh, vecas la hormonoin kai tiam homo ne emas iri dormi au havas la dorm problemoin mm. kai kai se oni mal la forigas la uh, la bluan parton de la eh, de la lumo do che eh, uh, la lumo estas pli flava tiam uh, tiam estas uh, estas pli agrable simple por la corpo ci jam estas iomete agordita che estas vespero che mm. necessas uh, dormi Es kratje, es mich hava similan mia computilo, ke la ekrano shandas la coloro in io metto pli alla rugia kai ti è che mi ne avas tutto tutto prila mi esempio in la ecrano ne usas kai ne volas uzi, char mm. se mi prilaboras bildo in mi volas mm. vidi la giustan coloron kai kai ti am ne es por mi la tauga ti es ti oni nomas rucho vigio oni nomas gin rucho vigio tion äh, tion automatigo und kion ni unis kai jetzt anka ist alia ähm, alia so fiche äh, praktika tio ist la la äh, lumo por la nocto da tio ist das äh, auf der auf der afero kion äh, kion äh, genas min ke semi de was ihre dum nocte, do mi havas du eblo in do au mi äh, lasas la lumon mal chatita katia mi riskas ihr kolisi kun ia meblo Äh, au mi schaltas la lumon kaj gi blindigas min kaj gi estas tui in la plena lumo kaj ni havas tian schaltilon apud la lito kiu schaltas simple la lumon de la um, ähm, dorm chambro gis la necesejo set en la uh, äh, mal granda helezzo tio tio so features bone por nocto vera est es trovi bone lavoyon voion tutte bone mm. vidas mm. uh, kai kai do dum se se tio estus uh, se vi estus veka kai eh, kai shaltus tion lumon vitras uh, ah, oni ne vidas ion ein se se vi vekiras en la nokto uh, eh, vi okuloj estus mm. vere alkutimigitaj al, al tio ke estas e, e, nokto kai tiam ankaŭ la plej malforta lumo sufiĉas kai tio ankaŭ estas ega bona kiam uh, venis la uh, la gastoj kaj tranoktis ĉe ni kaj ni diris ĉi vi havas unu putonon kaj se vi premas putonon vi povas uh, vi povas uh, havas lumigitan tutan vojon ĝis la necesejo mm. kaj tio vere estis estis bona kaj uh, certe ne vekas in homojn to tio estas ankaŭ sufiĉe terura afero se vi vekiĝas en la nekonata domo kai vi havas du ebloin au vi shaltas la lumoin uh, lumon plenan kai uh, kai vekas chiuin ki uh, ki mm -hmm. uh, au simple uh, iras en la tuta nekonata uh, al to laula laula Uh, yes. Yes. Ja, tu schweiz. ist es äh Fakt ist so viel an Uso. Sie hatten ja Hankawa, was äh, äh, Florian deutet. Hier ist es, es ist faktisch Tion Kionijus Prescribis. tio ni chefe jam havis de la comenzo krom la vec mi pensas. Vec ne non estis, kai vec horologio mm. eh, la lasta tempo anca estis shangita, kai ni iomete metto testas, ciò funccios eh, bone o ne. Mm. Eh, ni aldonis, mi aldonis <laughs> la musica, kai tia matene la vec horologio la musica ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, kiam la muziko lumas tiam mi havas multe pli bonan etoson ol se mi vekiĝas de ia mm. koŝmaro tio tio estas alia afero ke ni kombinis ĝin fakte eh, konektis ĝin kun nia muzikludilo kai tio ankaŭ estas eh, kai ähm do sed eh, kio ni ankaŭ faris en la pasinta monato iam ni äh, fakte ek uzis por stiri la radiatorojn Yes, do tio estas tio estas sufiĉe granda paŝo, ĉar estas eh, sufiĉe granda paŝo kaj estas ne tiom facile vere trovi la eh, la eh, radiatora in parto in qui qui qui giusta yes qui qui valvo in yes in qui termostato in termostato in kai ehm tio estas anka por mi ege ege agrabla en la ne funkcias en ĉiu tiel kiel mi imagus kaj ni fakte atendas ĝis kiam venas ĉistatigo de la softvaro eh, do ne de home assistant set por tiuj termostatoj tiu mm. softvaro kiu estas eh, mi supposos che ni havas diversain uh, eh, versioin, uh, versioin ne funkcias cio tiom glate set uh, exempla uso estas uh, estas de tio ke eh, ke se mi malfermas la fenestron la radiatoro automatic malŝatiĝas mm. kaj dum la fenestro estas fem ja, malfermita se la yes, se la fenestro estas malfermita uh, tiam radiatoro ne heitas ne uzas tiun tutan energion por mm. <laughs> de la de la uh, fenestro eksteren kaj ankaŭ tio che eh, che tiam oni povas anca fari ti in diverse profilo in kai eh, mi povas diri che non mi volas vere mal shalti ti in radiatoro qualca qualca ti in eh, ti i ti i termostato è sta anca sufficiente intelligente mem che vi agordas mi volas maximum et ti un temperaturon kai ti mi li au hatas au ne kai kai provas havi tiun desiratan mm. temperaturon Eh, kai oni ne devas vere stiri a ah, iom pli iom mal pli eh, do se vi havas yes. tien tien temperaturon vi deziras ci ci funkcias al ci sed uh, povas ankaŭ fari ke per unu premo de la butono uh, vi diras uh, non mi foriras por unu semaino, kai tiam ci ne heitu al tutek gradoi, sed uh, suficias estes degradoi. gradoi. Dekvin. Dekvin. kai, do plej veršajne estas, eh, estas dekvin, kaj tiam la radiatoroj sin plene hejtas, čer ankau, eh, ankau jomete den la mm. nevaroj venas la, varmezzo, eh, varmeco, jomete de la varmeco restas, kaj... Uh, Ali flanke do tion mi ankaŭ faris kiam mi ankaŭ ne havis la la heman automatikon mi kiam äh, mi, mi dum kristnaske iris al viaj gepatroj aŭ miaj gepatroj kaj posto al la co co co kaj posto al uh, uh, tiam ni tamen mal schaltis ĉiun radiatorojn sed tio havas la malavantaĝon ke kiam vi venas hejmen denove estas tute malvarme kaj tiam ti besonders duonan tagon por aŭ eĉ pli uh, por denove varmiĝi äh, Kai Dotio, äh, fakte nun, äh, das in Alalia erfährt, okay, äh, Dotioi, ähm, äh, Chiwi Chiwi, äh, Chiwi Home Assistant erfähroi, äh, Dotio Home Assistant fakte das reteo, Q das, äh, servata der tiu Raspberry Pi, kai ankaŭ ekzistas äh, Androida aplikaĵo por la poŝtelefono, äh, äh, per kiu vi povas konektiĝi al ĝi kaj äh, fakte diri cion. Kai, mm, do, tion, se, se estas äh, reteo, tiam vi ancao povas gin uh, äh, ati, atinge pligi de extere, do, au malfermo, se tion vi wahrscheinlich ne volas, set, uh, äh, uh, kiel ni, faris simple tion per ia tia um, ähm, tio virtuala privata reto. Kai, do, tio signifas, ke ni fakte de äh Ali Locke Provas äh Schaltila äh Hate äh Chani Morgau Revenas. Yes, ka se vi personas portio Tian Clarigon ki mi personas <laughs> este stil ke ke tiu retejo äh, äh havas la adreson ki estas atingebla nur de la äh, de la aparatoi ci faras quaso reteion ene de via heimo. Cai nenio de externe povas atingi tiun reteion. Just, to mm. eh, Do, ni uno e parolo pritio che nenio de externe. Uh, mm. eh, viei apparatoi vidas un la alian, viei apparatoi eh, komunikas comunicas al parolas un la alian, cio ocasas uh, de, en, en tiei adresoi, qui de externe estes videblai. Mm kai uh, se vi volas uh, se vi volas uh, tamen stiri vian heimon uh, aut vian uh, home assistant de extere uh, via post telefono via computilo de vas shenigi ke ĝi estas en uh, en via uh, en tiu heima reteo ke por tio oni uzas tiel nomata in tunelo in kai vi devas uh, vi devas tion antaŭe agordi kai uh, kai metiti mm, en la pasvorto en metiti en agordo en kielke tunelon starigi starigi starigi tunelon kai eh, kai tiam vi po vas eh, po vas por to tiam funkcia stil ke vi uno e prenas la aplikacion ki starigas tunelon shaltas gin eh, kai tiam vi havas aliron al via heimareto char gi estas agordita tiel ke gi che la apparat che che ci pensa che vi estas ene mm -hmm. kai tiam vi mal shaltas che de nove estas farmita kai ne new eniras nu yes de fakte et sene es das ne wäre es vermieter dort wie po was fakte membrigi wie ein apparator in kiwi fakte physike ne es das in via reto wie tamen po was äh, eh, eh, do virtuale ilin membrigi al via heima reto do mm. tio estas tio estas eh, iomete uh, eh, to oni devas iomete occupici uh, eh, pri tio kiel tio funkcias char eh, se uh, iu diras mi havas timon char tio signifas ke ciu povas eniri mien mian heiman reton Oh, yes, haki sto povus en iri kai. es ne, es es malfacile. Es es es es malfacile. Es es es es iu vere devas eh, labori pri tio en iri juste vian eh, vian. Um, mi dirus mi dirus es das es das eh, multipli facile simple stel en iri mechanike vian lojeon yes. cae, kai uh, se mm ka eh, eksemi comparacion con la eh, con la servo e qui ali ai eh, ali ai provisanto e example eh, vi diras ne volastion certio es malsecura. sicura ka eh, sam tempe vi acetes alexa ehm um, hmm. no yes tiam oh, tiam yes. oni deva au au uh, prenas ian uh, ian solvon de ia granda firmao kaj tiu granda firmao non tempe vere populare faras tion ke ili diras ni stokas tion en nia cloud ekzemplo estas granda problemo eh, trovi ian uh, eh, taugan bonan kameraon por por home assistant do au oni prenas simple simple uh, kian uso on mm. kiu estas tuta stulta kai eh, kai vi ordi eh, ordonos al GKG ke registru kai vi faras ian eh, ian vi povas meti ian mov sensilon kai diri to vi registras nur kiam okazas ia movo kai uh, donas al gi al kiu gi registras Exemple, au sendas al via al poŝtelefono ian, uh, ian uh, mm. informon. informon. Au vi acetas ian uh, cameraon, kiu estas uh, kiu estas pli bona, char ci reconas ciu temas pri la homo au ciu temas pri la besto. Kai ciu kiu vendas tien cameraon, uh, eh, diras ni ofertas kun la camerao nian uh, nuban servon. Hmm. tio estas tio un granda truco. Ah, ĉar ili ofertas al vi la spacon kien ili registras, eh, to vi eh, registras kiel infano iludas, eh, kiel la postisto venas, vi registras vin en la en la lodge çambro, kaj vi sendas ĉi tiun informon ĉiun vien kun al ia nekonata firmao. Kaj Eh, se tiu firmao stocas tiaen informoin, eh, ci, do, mi imagas che ili estes protectitei, set ili ne estes multe pli bone protectitei ol, eh, ol eh, vi en via <laughs> heima reto, kai se vi timas che iu, iu faras al la laboron, en iri vian heiman reton, im agu che uh, eh, tiu hakisto devas fari la saman laboror, por en iri tian grandan firmaon. Mm. Kai tiam li stelis la informa in primiloi da homoi. Mm. To... No yes, to tiu yes, Es simple ancau, ancau uh, eh, bona celo por por atuoi ki volas uh, eh, steli la, la informa in kai imagu uh, kiam ofte vi audis in la lastai lastai jaroi che uh, eh, tutaj pasvortoj de la televid provizanto, de la eh, eh, minesias muzika reteo de la iu ein simple ci, ciam venas iu kiu provas steli kaj montriĝas ke tiuj grandaj nubaj servoj ne estas juste protektitaj yes. hm. kaj eh, tiam kompreneble tio estas bonaj celoj por la homoj kiuj volas steli la datumojn car tie ili havas amase da la datumo pri pri granda quanto de la Oh ja sto tio tio tio ja ok ja wirklich ihr wäre ja oft so gratis so speziale tio i kamera o qui äh eh, äh, eh, ihr eh, observas ihr ein eh, äh, ihr ein dologeo in officio in chuchio ist das in ordo ihr ke ili estus estis ihr äh, nesicura kai äh, dort hier äh, tio ist das äh, dort usas usobro kamera und kai tiam äh, kunji kommunikas dort hier ist es ihr mette da laboro chation mit der was hier am ihr mit dem Programm und oh, au trovi ihr ein Solvon kielt hier und effi gefari seit nur jetzt nie havas hier an Kamera und ja mhm. äh, keine Schalter stehen hier am nie erst das vor mhm. äh, port hier am po was ankau distanze per mhm. ja hier tunnelo po was hier am vidi ketio ankau ist das so wie bonacci wäre donas ankau ihm da uh, eh, tranquilezzo mm. che ha ah, vidias uh, sed yes, eh, do kio ni interesse es es do mov sensilo observas ion ke tui uh, la um, uh, la faru bildon tui sendu gin eh, äh, äh, ien al äh, al ia servilo de ni o ti do exemple eblas eblas sendi al la telegramo yes exempla. eh, kai char povas esti ke se venas ia stilisto eh, kai vidas ke tio esas kamerao kai tiam vola kiam detruas chiuin aferon kiu aspektas kiel computilo char timas ke eh, computilo la komputilo estas lia bildo kai tiam se la bildo jam estas ie ex eh, eh, tiam de was die extere de la de la domo kai eh, dort tio es das äh, das tio tio ni anko ne havas set evel wahrscheinlich havas yes mm. do generale es tio äh, tio ke viam autis nun ke ni havas vere multon kion äh, kion oni povas uh, povas kombini kai kai uzi do ke ke ne estas nur tiel ke la ke la che eh, la temperatura sensilo in montras nur temperaturon ca eh, la ca eh, la ecrano montras che la fenestro sta sfermita o mal fermita portio mi ne bezonas mm. intelligenton hemon ni bezonas tiu in tiu relato in inter tiu afero e fari ni bezonas exemple tion che iu premas la butonon kai eh, kai tiam eh, nisia shula fenestro estas fermita kai sam tempe estas marshal tite lumoi kai samtempe tempe estas shaltita ia profilo kiu eh, kiu shaltas la lumoin iam vespere poste porque ne aspektu kiel mal plena lo kai tiu tiu tiu in tiu afero kun sa unifarastia in tien profilo in Eh, tio, tio faras la heimon mm. vere intelligentan. Do, au eh, lertan. Uh, au lertan, yes. Lert. Do, mm. uh, tio che, exemple, ni ancau, uh, nian polvosucilon, <laughs> <laughs> kai <laughs> tio ni ni havis tion automatan polvo su chilon kai esti uh, eh, sufiče uh, eh, ke uh, eh, gi uh, la mal nova esti tre lauta yes mm. kai kel fo meine gi trairis la lojeon kai gi ancora iris til hazarde tien karen kai ke uh, batis la la mm la rando in la de la chambro <laughs> che mm. mebloin kai uh, eh, mi rigardis fakte hazarde uh, en la uh, en la Uh, uh, retejo, kie homoj vendas la malnovajn ažojn, kaj post la kristnasko mi trovis tie, ke iu vendas tian, uh, tian modelon de la polvosučilo, kiu kun laboras, kun home assistant. Mm. Uh, kai tio plači za mi eh, ke ne estis nova uh, polvo sučilo kai ni povis uh, eh, gen relative malmulte koste acheti kai tiam ni gestatigis kai nun ni ankau vidas kie ĝi va ni fakte ni gestatigis ni fakte ni fakte äh achetis novan jes ne ne set äh, tio ankau sigi was ken ni fakte la äh, la software und so la apparato tie kai ne komuniku kun ia Do uh, eh, tio anka vesti sporni che grava mm. che la eh, che la polvo sucilo ne sendu ci informo in alla eh, alla produttanto to c'è normale eh, de nove cie eh, en la mercato ci productanto produttanto e pensa che tio es la play bona maniero fari eh, sendi la eh, au ricevi la datumoin kie la polvo estis kai gi fakte tra iras vian lojeon kai gi eh, vidas ki estas la eh, ki estas la muro ki estas la sofo ki estas la tablo kai eh, kai ki porta estas fermita kai kai ci sendas cinti un informo in kai anka ki ofte <laughs> vi polvosuchas kai ki on ki on vi faras kun la polvosuchio es sendata ala ala produktantoi kai mi persone pensa che tio es troigo kai ne necessa hmm. kai hmm. ti occio funzia sto glate ancao sen sentiti in informa in alla eh, alla produttanto yes. to vine bezonas mm -hmm. nubon hmm. Vi mi por mi se tion časti kan mi havas kaj fakte tio estas ankaŭ la afero kiun mi ŝatus um, uh, li mencis che tiu ci eh, home assistant esis la la sistemo kiu havis la plej multe da kun laborantoj kaj um, tio anka estas ege bone ĉar uh, tiam anka ekestas iomete premo al la alla firma oi che ili vidu che tio est es voio cion homo i volos. Char uh, eh, nun tempe est es tiel che ciu e pushas vin uh, eh, usi ilien, ilien nuvoin. Cai mm. uh, eh, yeah, tio ne est bona evoluo. kai plei parte homo i simple sequas char cio <laughs> est es alia opcio kai homo i Do, vi, se vi volas havi intelligentan hejmon, se vi uh, ŝatas tion ideon, uh, vi ne nepre devas uh, eh, sekvi nur tion, kion uh, la, uh, la produktanto diktas. Mm. Vi povas kun iom da propra laboro, propra peno, uh, ekhavi uh, heimon hejmon, kiu faras... Kaj tiem vere via. Mm. via, jes. Mm. Kaj faras tion, kion vi deziras. No Yes. Yes, kai uh, facte mi ancora volis ion aldoni, set uh, nun iomete forgesis kio estis. Ah, yes, mi sias. Um, kun, uh, kun la heim assistanto, uh, ni ancora ne menciis, uh, ke, uh, ke uh, vi povas trovi tion en, uh, en la adreso home assistant io, kai uh, tie vi po trovi la informoin pri la, uh, pri la programo. kai uh, tie estes unu parto, kiu nomičas integrations, to integričoj, ili estes uh, ordigitaj lau tio, kion tiu faras. Integrigioi estes, uh, um, quasi moduloi. Quasi moduloi, yes. Mm. Do, se mi legas uh, eh, integričoj, kiu estas eh, alarmo. Alarmon vi povas uh, uzi tritek du diversajn firmaojn, produktas iajn aĵojn, kiujn sekurigas la mm. domojn, mm tioi tridec du firmaoi havas la producto in kin kun laboros, mm. kun laboras kun home system. Estas uh, eh, to automatigoi, tio estas uh, eh, suficie vasta uh, mm. nomo, estas uh, uh, binara i sensiloi. Ja, do do. Set exempla es schaltiloi quado, ja. Mm. Schaltiloi. Mm. Es es kalendaroi. Es kameraoi. Es mm. es es la la autoi. To autoi, in la senso, vi povas vidi, chu via auto estas, eh, estas fermi. Pri la auto, yes. Pri la auto, eh, mm. exempla, eh, vi povas vidi, chu mm. via Tesla auto estas chargita. <laughs> Exempla. Mm. Ehm, estas diversaj uh, aĵoj sonoriloi, uh, sequila ĉe mm. la mhm. pordoj uh, sekvi la energio mm rigardi la ĉirkaŭaĵon to rigardi en la senso ekzemple mhm, ĉu estas jaj uh, ja uh, en la aero finanzoi, ventumiloi, la position vi povas vas ankau kun kun la post telefono i kai eh, eh, la position de la membro de la familio exemple se ili consentas uh, eh, au vi mem es yes, vi mem exemple ke ke gi ma la uh, kiam vi denove estas es das kilometro in la chakarajo to exemple mhm. es es das diversa pri la sano To vi povas vidi, vi havas la eh, horloge, kiui capablas eh, mhm. eh, sequi vien sanon, kai tiam vi povas ancau tion iel agordi, ke vi vidas tion, kai egi, exemple, No, jes, et kio estes via punktu? Estes multae tia integritio? No, uno estes mhm. tio, que estes tia aferoi, qui vere estes impresai, kio cio eblas, Kai alia punkto eh, kiu uh, tie estas estas ĉiuj eh, eh, mhm. tiu havas uh, estas non ankaŭ uh, ordigitaj IoT class uh, kai tiu IoT class signifas ke uh, alvi diras al tiu estas tiaj ke vi ke ĉio funkcias nur ene de via hemo au ĉu la eh, camerao tamen postulas connecton ala eh, mm. eh, reto eh, reto alla nubo della productanto do exemple eh, do mi diris pri la cameraoi, che, che estas tiai cui, um, cui est stamen acai. Do, exemple, do, tiam vi povas fari tiun home assistant ancau tiel, che vi, che vi havas nur cion kio funkcias nur ene de via hejmo, sed eh, se vi diras, ke vi volas ian tian uh, mezan aliron, tiam vi povas havi eh, stiras cion de la hejmo, sed tamen uzas la servojn de la, uh, de la Do ekzemple, la kameraoj mi uh, malĝuste uh, aĉetis la kameraon kiun uh, mi poste resentis, ĉar mi eksciis, ke fakte ne eblas gin uzi mhm. sen sen havi la konton mm, ĉe la mhm, mhm. ĝuste mm, Amazon kamerao, do yes. estas, uh, kamerao Blink, kaj uh, kaj ĝi ĝi estas kamerao, vi konektas gin, set ĝi devas esti konektita ala Amazon servilo. Ĝi nepre devas senti ĉiujn uh, filmojn mm. Amazon kai uh, eh, kaj vi devas pagi al Amazon uh, monate ĉar uh, ili uh, ili prilaboras <laughs> stokas viajn filmojn, prilaboras vien filmojn kai diras ĉu estis persono aŭ ĉu estis hundo kiu uh, preterpasis la kameraon. Mm tiu uh, tiu uh, eh, classo uh, eh, de la de la cloud polling to mm ciam te vas havi connecton do vi ankaŭ rigardas kio cio eblas vi te vas ankaŭ konsci ke estas tie la aĵoj kiu kunlaboras kun la home assistant set ne ne pre estas nur ene, to vi devas vere la, solvon, kiu taugas por vi lau la privateca štubo, vi volas. Mm. Do, kaj, eh, ancora unu <laughs> afero. Uh, iam ni ancau testis la, uh, la parola sistemon. <laughs> no. <laughs> No, jest, jest, jest, około muza eksperymentu. Jest, jest mm. taka muza eksperymentu. E, czar parola i system anka funkcja z tylko mi non diris kon tiu IoT <laughs> class. E, eh, vi povas e, eh, simple meti alla, alla hejma sestanto la la parolan parol sintetizilon kaj la kaj eh, la parol rekonilon uh, tiuj nuntempe ja comprenable play grande parte de ili subtenas la anglan kai kelkai el ili subtenas anka ali en lingvoin sed uh, nur pa pašo post pašo malga, kai pašo jest ta ze grandai kai eh, kai eh, kelkai solvoi havas tion a blatson ke ili prilaboras la en havon en de eta uh, raspi computilo mm. kai plei granda parto diras uh, por tia afero ni bezonas multe pli potencajn komputilojn sendu al ni al nia uh, al nia uh, servilo kaj ni prilaboras tiun mm aliloke kaj existis unu unu solvo kiu nomiĝas Snips kai ci eh, es ist so für amusa char vi eh, electis kion vias nips capablu en kiu lingvo kai kion vias nips capablu kai uh, eh, tiam vi diris bone mi instalas tion tion tion tion pakaj pakajeton kai uh, tiam vi instruis cin, ke ci capablas respondi pri la veterprognozo, ci capablas respondi pri la uh, mi ne sias pri tempo, kai exemple ci capablas uh, diri ian scherzon. kai <laughs> tio estis vere amusa experimento, char uh, ni giuse havis, kai vi diras al ci al ciu nomo, ci auscultu, kai uh, tiam iam meze de la vesper vi parolas kai <laughs> subite <laughs> la la assistanto vecchias kai diras a mi diras al vi scherzon <laughs> yes tio tio tio ne vero bona funtis das da mi penso che c'è fa c'è fa c'è fa problema con di sti sketch ne havi sti bonan uh, bonan uh, eh, uh, eh, microfonon kai ti am pensis che audis ion ancau che am nesti dirite kai uh, plie uh, tio tio experimento iam cesis char snips estis acetita de de Amazon ancao to au, iac tia granda firmao kai gi ancora funkcias kai uh, ie fine de ciare au mesa de ciare gi estos mal shaltita kai gi iris parto de ia granda firmao minestias mm. non ciò Amazon o è stis io alia, set, uh, eh, set uh, eh, tiu solvo anca un ne plu estas la, eh, libera solvo. No, yes, to... Kai nun? Yes, do, vi vidis kiom entusiasma mi iris <laughs> <laughs> per la, per la heima assistanto, kai, uh, yes, tio, mi iam plurfe diris mi ne vere estas uh, mal le vere mi ne estas programisto uh, mi ne estas iu kiu kapablas iel <laughs> iel eh, ripari vere ion komputilon au kiu kiu iel scias precise kiu, kiu okazas en la reto mm. um, tamen uh, tiuci reteo kai kai uh, eh, tiuci uh, eh, solvo uh, eh, captis min kai uh, kai uh, iom post iom mi comprenas per kio temas kai mi capablas fari la automatico in kai uh, eh, mi et publicigis en la en la forumo ian ah, yes. ah no <laughs> yes, la, la facilan uh, facilan aferon kiel fari la horlogon kiu montras kio mahoro horo <laughs> estas sur la ekrano kai eh, kai jes, tio tio tamen estas vere vere raviga kiam vi kapablas ion tian fari kaj ripari sed estas tiel ke mi ankaŭ sufiĉe ofte diras Johana este funkcias <laughs> en rigardi <laughs> sed uh, yes per mi simple volis diri do se vi eh, se vi estas io mette tecnichema ca shatus ion eh, ion tian fari estas ege bona ludilo vi ne devas comenci con, con cio ebla eh, comence su vicas eh, ja s, eh, con la temperaturo ca, ca la lumo mm. au io tia set Mi ne devas avi ĉion uh, en la unua paŝo kaj yes, ĝuste mm. kaj tamen povas esti ege senhava uh, tiu tiu hejma automatiko kaj uh, ludu kun ĝi ankaŭ se mi ne estas programisto. <laughs> no jes, pone, Toni. Yes, uh, yes, ni dankas. Ni dankas. Ke vi auskultis. <laughs> Ke vi auskultis. Kai, yes, to ni vidu kiam ni faras. Ne, fakte, jam havas temon por la sekva episodo, do eble estes jomete pli rapida nun, eble. Yes, kei, uh, krome, mi anka volas danki uh, al ciu ki kontaktis nin uh, per la eh, per la ret postoi au mm. telegrame kai simile o per commentoi uh, kai ni ancora devas uh, respondi un auto ki mi mm. ne faris hodiau <laughs> ancora kai tien Yes, tio troigas nin, kai mi ancao estus ege dankemas se vi Eh, se vi dauretis disvastigas la informon che la podcasto existas, che, che indas cin ausguti esperebla. Yes. <laughs> Yes, bone. Ni core dankas al ciui restu sanai au iju sanai, kai gis baldau. Gis.